msanii nguli wa bongo flava hapa nchini tanzania namzungumzia diamond platinums akiwa na familia yake tifa e, nilani pamoja na azari ambako diamond platinums kwa e, kwa maelezo yake katika mtandao wake wa instagram ambao aliandika pale kwa lugha ya kiingereza alidai kwamba vijana wale walimuita kwa ajili ya kikao na kikao ambacho kilichoweza kuzungumzwa pale kilikuwa ni e, Tifa akimwambia baba yake kwamba mamake amemwambia yeye ndio aliyevunja mahusiano kwa kuweza kutembea na mwanamke mwingine na kuweza kuzaa naye, lakini e, Zari naye aliweza kuishtaki kwa Tifa kwamba yeye tayari kwa sasa hivi ana mahusiano na mwanaume mwingine. Kwa hiyo swala la yeye kurudiana na Diamond Platinums e, eh, sizani kama lingeweza kuwezekana tena na hiyo ni video ambayo ina trending sana katika mitandao ya kijamii kama wewe ni mwana mitandao ya kijamii na, na imani utakuwa umesha kuifuatilia hii kama hujaifuatilia basi endelea kuifuatilia utaikuta katika mitandao ya kijamii ni trending sana sasa uh, story nyingine imeibuka upya baada ya mwanamitindo kutoka hapa nchini tanzania namzungumzia hamisa mobeto eh, baada ya kuja juu naye kumlalamikia diamond platnams kwamba anawatenga yeye pamoja na na mtoto wake. Hususan amezungumzia swala zima la mtoto wake kwamba Diamond Platnumz anamtenga mtoto wake Dylan kwa niaba ya jina ambayo amempatia, lakini eh, kwa jina ambayo tunafahamu sisi anaitwa Blori, Ameweza kumtenga eh, kuto kuweza kumpa kampani kama vile ambavyo anawapa kampani watoto wengine, nikiwa namzungumzia eh, nilikuwa namzungumzia Tifa pamoja eh, na Nilani. Kumlaz kidogo nilisema Abduli, Abduli ni mtoto wa Tanasha eh, kwa hiyo eh, za mini Hamisa Mobeto mtoto wake anafahamika kwa jina la Tairan ambaye siku chache hapa zilizopita tuliona happy birthday yake. Kwa hiyo mwanadada Hamisa Mobeto amekuja juu kwa kudai haki yake kwa kusema kwamba eh, Diamond Platnumz ameonekana kuto, eh, kuto, kuto kumtendea haki mtoto huyo kwa sababu ameonekana kumtenga eh, kama vile ambavyo eh, anavyoona yeye mwenyewe kwamba pengine Diamond Platnumz kajiwekea kwamba ana watoto wawili tu, nikiwa namaanisha Tifa pamoja na Niran, na hiyo ndio habari ambayo imetrending sana katika mitandao ya kijamii kimuhusu mwanadada Hamisa Mobeto kuhusiana na kulalamika kwa Diamond Platnumz kuwatenga na kutokuwajali na kutokuonyesha upendo kama vile ambavyo ameweza kuwaonyesha eh, watoto wao wawili Tifa pamoja na eh, Nila. Na siku chache ambazo zimepita alionekana msanii Diamond Platnumz eh, kuweza kuwapelekea zawadi watoto wake wanawake wale wawili ya pikipiki e, na wakiwa wakienjoy kuonekana video kadhaa wakienjoy kulabata na vitu vingine kama hivyo. Pengine hicho ndo sababu ya e, Hamisa Mobeto mwanamitindo kuja juu na kulalamika kwamba e, eh, kuto kutendewa haki kwa watoto hao na vile kwa mtoto wake na vitu vingine kama hivyo. Maoni yako wewe ni yapi? Nitropishie maoni yako hapo chini kunielezea juu ya hilo ambalo na trending, alafu mimi nitakuja kupita naye. Kikubwa ni kwamba nikukumbushe tu kwamba kama wewe ni mwanafamilia